这里，这里有没有？这什么声音啊？啊！ <laughs> 哦 <laughs> 哦！ <laughs> 我们回去。哎，成功了，终于，真的是。 Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! <laughs> 哈哈，弄坏了，这什么东西啊？ <laughs> 啊！哎，就这样，不用打 boss 啊什么的，真的，真的是。 然后我们要破产了。哎，会死！我成为第一个拿着这这个棒棒死掉的人。 这个可以干掉吗？哎，可以耶！可是这没没掠夺啊，不喜欢。这个有掠夺。